Uhali gani tena mfuatiliaji wa Stein TV, karibu tena katika update ambazo ninakusogezea hapa kupitia mike za Stein TV. Mimi ni Mr Ego Meki Mchane. Sasa siku ya leo nazo story nyingi, lakini zaidi na kusogezea hii kutoka kwa msanii Diamond Platnumz ambaye yuko huko barini nchini Ujerumani. Sasa siku ya kesho Diamond ataperform huko Ujerumani, lakini stori kubwa ni kwamba katika siku hiyo hiyo moja, yani siku ya kesho, pia naye Harmonize atakuwa pale Phoenix Arizona nchini Marekani kwa ajili ya kuperform. Stori zimekuwa kubwa sana kwamba wasanii imefika muda wa Tanzania ehe, wanakuwa wana show ndani ya siku moja, lakini huko mataifa ya watu, yani ughaibuni swala hili tuliliona kwamba msanii mmoja labda ndo anapata bahati ya kwenda kuperform mataifa ya mbele lakini this time tunaona harmonize akiwa na show yake phoenix arizona lakini pia diamond akiwa pale berlin nchini ujerumani kwa ajili ya show yake ambayo ni siku ya kesho tarehe 26 hii unaionaje je imesababishwa na mziki wetu kukua lakini pia ina mchango gani katika mziki wa tanzania unapoona wasanii wakubwa wawili wakipata show mataifa mbalimbali ama wakienda kuperform nje ya nchi katika mfululizo huo. Lakini pia hapo hapo tuangalie mafanikio ya Diamond kwa muda mrefu amekuwa na consistency nzuri, lakini pia nchini Ujerumani si mara ya kwanza kuperform. Aliperform katika tour yake ya EP, tukaona amefanya vizuri sana, lakini pia alipata pongezi nyingi sana kutoka kwa viongozi wa, wa serikali, wadau mbalimbali wa muziki kwa kile ambacho walikifanya Ujerumani, ikiwemo mojawapo ni kutambulisha muziki wetu, lakini vile vile kuweka hamasa za kimaendeleo kwa wasanii wengine kwamba nao sikuwaje kufika hatua kama hiyo leo zao ambalo lilitoka kwake yani Harmonize ambaye alitoka chini ya rebo yake ya WCB ana perform Phoenix Arizona ambayo ni sehemu kubwa kimuziki kutoka Tanzania mpaka nchini Marekani. Labda huenda lisiwe tamasha kubwa, lakini hatua kubwa katika upande wa muziki, kwani mambo hayo before hayakuwepo, lakini pia yalikuwa ni masuala ambayo walijivunia watu wachache. Sasa hii inatokea tena kwa Harmonize na Diamond kuwa na show za kimataifa kwa wakati mmoja. Yeye binafsi Diamond inawezekana ni ishu kubwa, kwa sababu atajivunia wasanii wake, yani wasanii aliowatengeneza yeye wanaenda kufanya vizuri kimataifa tutarajie nini, kwa sababu show za nje mara nyingi huwa hatuzioni wala hatuzipati kwa undani zaidi, kwa sababu ambao huwa wanashare hizo clip huwa ni watu ambao wapo na timu ya Harmonize maybe au ya Diamond, kulingana na msanii husika. Kwenye show hizo tunatarajia kuona ehe, ni nani labda atapokelewa vizuri ama atapiga show ya uhakika. Bila shaka wasanii hao kupitia timu zao watashia hizo clip kisha tutakusogezea hapa tuone ehe, katika upande wa kimataifa Diamond sawa ameshaanza muda na sehemu huenda anazopiga Harmonize Diamond ashapita, lakini tuangalie upepo wa Harmonize na wa Diamond kwa sasa upi una nguvu, lakini ni nani apewe kipaumbele kwenye, kwenye upande wa kimataifa kwa sababu ni wakati sahihi wa kuupeleka muziki wetu international. Mimi ni Meki Mchane, shiriki nami kwenye comment hapo, unasubiri zaidi kuona show ya nani? Ehe, watu wengi wataingia kwenye show ya Diamond kule nchini Ujerumani au kwa Harmonize kule nchini Marekani. Shiriki nami hapo.